ਓ ਯਾਰੀ ਕੱਪੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆ ਲੰਡੂਆਂ ਨਾ ਫੁੱਕਦੀ ਨੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਓ ਯਾਰੀ ਕੱਪੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆ ਲੰਡੂਆਂ ਨਾ ਫੁੱਕਦੀ ਨੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਉਹ ਪਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਉਹ ਪਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਓ ਯਾਰੀ ਵਿਛੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾਰ ਨੂੰ ਓ ਯਾਰੀ ਕੱਬੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆ ਲੰਡੂਆਂ ਨਾ ਪੁੱਗਦੀ ਨੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਓ ਯਾਰੀ ਕੱਬੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆ ਲੰਡੂਆਂ ਨਾ ਪੁੱਗਦੀ ਨੀ ਯਾਰ ਸਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਿੰਦਰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰੀ ਕੱਪੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆ ਲੰਡੂਆਂ ਨਾ ਪੁੱਗਦੀ ਨੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰੀ ਕੱਪੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਿੱਲੋ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਓ ਯਾਰੀ ਕੱਬੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆ ਲੰਡੂਆਂ ਨਾ ਫੁੱਕਦੀ ਨੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਓ ਯਾਰੀ ਕੱਬੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆ ਲੰਡੂਆਂ ਨਾ ਫੁੱਕਦੀ ਨੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਓ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਉਹ പണിയാണ്